tuan je training module rakum kan itu martangangur kayak kabolang yol ngobaktur. Yornan itu marti martangayo nitu itu wanang ay kang ni martangai maku mandir pam uni nakun init ngoran kang uni martangai ngora pam nakun maringin nanungo trip plan uni nakun wal crew ganungo response officer. Malmarang 원하는호간 na fuel ngata, kagapo murki trip kuin mal ngura ka safety equipment martangangor na concert phone VHF radio life jacket mala ka first aid kit mal na ngai ka captain dong etam coxswain license Ka marang na nu ka warpam ngura uni fishing boy equipment mala tuan ya warpam important mala Maringitian, plan gunyungu, nguniwanan litu karakum, kalak kerang nukal, response officer official. Nguniwal lo, kadait nalini turungir. Plan jan itu yama, makan itu doyun unuli nukal fishing spot ngur, one and a half hours, yur nang itu, rangitir gapo. Menyimak fishing spot mala, mak palang edis, channel mala, barala mala, kamu mala malah balanya kapungur kamuna tatinya mala pula nyawanga kabang gunda mala udar pa mulanya mala uni ngai pulang utur di nit skip pa itu kagama yung ni marta ngai ja kumu ngai itu kabala rangil mal marang uni ngai balang rakke rakki yaka utur titi kanguruk kuni ngurung balangu ka float ngai nyu skip pa yang uni rivers na marta ngai ja balai uni nakul ni kajal tir Unji ngai tuka lori jawan dir martangai ngai do nit chamache yalak tuna bingori unji ngurungura bingori martangai ngur. Jakap uni tap railing kangura railingur engka kabolat ngur. Uni kangura markai tu yakka nit uni gatun. Piak piliki nangu rakkin kanit ya. Kanahun nangki markangai tu yakka uni gatpram ulanali uwiti utitir ngai itu wetu dik tirja pongolanya itu kat pram kulmerang mas tangai dono yunu peyang ka barak kirakung koyang ayan gi peak pilikin nango rakkin mala nit ja kaya kang itu kang uragal kinukal lukongor Uni nguringin nit tu nyunai karbi karbiur, mak nguringin, wari ura ini, wari prangun mas tangur, balan gapul Balang Balanya miring ayang ini, tia tukang ura kapung urja, ngurukung unung ulas nang uni flaut, kabalango pinguring wari rang di engka float line markang itu mar round bitchen dor pek peliki nang nango nit ja pek peliki wari rangun di nit kada alat prangging airing yakka kanar turbalai ngairi mala maruin kuny Ngai balang bari obul ubul anjina mala nangun ngundi ngairi nit ngur palakal kitin banyak beri kajal tir doat pernah nit rikinit kuny ngurunguny palawandi ngurungul engka flautul. Paki nguni martangai puyo hok maran rao jang riki flaut kuny. Nirpul nguni rinjin neutralil kawariyor ngurungu nguni balango. Ulang durang nguni balango karaki manjmakungun kayakka witutitkung. Pingurin marmanya tu wariyun nguni nitya. Wangat dunjo wariyun nguni flaut line kawari puja tu lead line. Tort ko huni need men yan, palai deklil huni limar tangengor. Wari huni kangga kanango na huni kangairi malakari. Cakaki ngai pain ngula na marakari ngairi owain kartur balai needl. Pingurin wari ura laswan languni palango ka flout. Kabullo ura ulang duruni men makung markang itu yakka wetu titere kuenga yang maltur gi ngori ki proses ko cakau na kun ngori ki ngari reo marka ngai to ka man maker ngora karetin jalim gun ko nyo na portu lakam ngoni ling bala biri ongor